Bueno, buenas noches para todos. Bienvenidos este, bienvenido a este comité ampliado de Alternativa Independiente. Este, darle las bienvenidas a todos este, y el agradecimiento por haber venido. en segundo lugar, agradecer a Manuel Silva por, por, su presencia y pido un fuerte aplauso para ella. Bueno, gracias Julio, porque Julio lo, mandamos a faltando un minuto le dijimos, venía a la mesa y, y arrancá. Este, no, gracias a, todos por venir, la verdad que está bueno que tengamos estas actividades. El último comité ejecutivo de, de la educación habíamos resuelto hacer una charla, hacer un comité ejecutivo ampliado, nos reunimos una vez por mes los, que somos miembros del comité ejecutivo, dijimos vamos a hacer un comité ejecutivo ampliado, hacer una charla sobre un tema de interés. Este, y bueno, en ese momento, fue a fines de febrero, resolvimos el tema educativo que tenía 3, 4 días el, el acuerdo que se había firmado. Por supuesto que si hubiese sido hoy el comité ejecutivo, hay otros temas que lamentablemente nos han pegado en las últimas horas y y que bueno, que nos tienen a todos muy consternados y que evidentemente también hay que, tomar decisiones y, analizar, ¿verdad? Y, sobre todo eh, ejercer los controles que tenemos que ejercer de la oposición. Voy a hacer un, breve paréntesis en esto porque esto resulta realmente indignante, ustedes saben que estoy hablando de, de las muertes en los hospitales, y y uno desde la oposición, con lo poco que se puede hacer, porque no tenemos mayoría, empieza a generar determinados contactos, determinadas opiniones, llamar ministro, lo que sea, y lo primero que se hace es este, señalar que se está haciendo política con esto, que se está haciendo, se está buscando un rédito político con esto. Y a veces parece que, la gente tiene memoria corta o determinados sectores tienen memoria corta. Ahora en la tarde veíamos en el año 2004 se interpeló el ministro de Salud Pública de la época y cayó el ministro de Salud Pública de la época por la muerte de un niño, lamentable también, este, por el caso de la bacteria resistente. Entonces, ahí el Frente Amplio un es y ahora estamos ante esto que es, una cosa que no tiene nombre y sin embargo eh, tienen esa reacción. Pero bueno, cierro el paréntesis acá. Eh, el tema educativo, por supuesto, que es muy importante. Eh, le voy a levantar un centro a Robert para que cabecee cuando, arranque, porque eh, el Congreso Ideológico que está teniendo el partido, están todos invitados, una de las secretarías es la de Educación, que es, eh, por supuesto, esencial por el momento en el que se está viviendo. Y bueno, entendíamos que estaba bueno que, que Robert, Robert, que nos venga a contar qué fue lo que se acordó entre los partidos políticos y el gobierno, cuál es el alcance de esos acuerdos y sobre todo qué perspectivas hay, es decir, a partir de ahora, qué va a ocurrir con la educación eh, a raíz de eso. Les cuento que Robert fue secretario general de secundaria, secretario general de CODICEN, es profesor y además este fue candidato a, eh, por docentes al CODICEN, solamente le faltaron 463 votos para poder estar así en el en el Consejo. Así que este, me parece que es una voz en el partido fundamental en el, tema educativo y eh, lo, dejaría, con Robert para que nos, haga una exposición al respecto. La idea, más o menos, unos 20-30 minutos de, exposición, en, cada silla hay un formulario para, si quieren hacer una pregunta, algún comentario, eh, lo acercan y cuando Robert termine la exposición, con Julio leemos la pregunta y quedamos a la respuesta de Robert. Estamos, siendo, estamos transmitiendo por, internet, eh, tenemos la página en construcción que es vamos10520.com.uy, la habilitamos para hacer eh, esta presentación, y esta transmisión. Eh, a través de Twitter, vamos 520, vamos a recibir preguntas. Algunos compañeros que nos dijeron que, no podían llegar, pero que lo iban a seguir por internet, también por el correo electrónico vamos 10520com vamos a estar recibiendo las así que este, entre las preguntas de ustedes, ya que lleguen, completamos la charla. Bueno, un gusto, el agradecimiento de que me hayan invitado a participar este, con ustedes en esta reunión ampliada de de el agradecimiento a él, que tengo el gusto de conocerlo desde hace muchos años, cuando trabajaba en el Consejo, yo también trabajaba por allá, y lo que dijo Teresita es una medida. Y creo que eso marca un poco eh, la impronta de este nuevo Partido Colorado, eh, que está trabajando desde siempre, desde el llano, y teniendo gente este, respetuosa, responsable, con ganas, con empuje, y Fischeral es un ejemplo de ello. Así que es un gusto y un honor que me hayan invitado a acá. También es un gusto conversar sobre el tema de educación. El tema de educación es un tema candente que la gente permanentemente luego en la seguridad es lo que está hablando y en segundo lugar eh, es importante para nosotros los colorados porque está en la historia misma de nuestro está la historia misma de nuestro partido, grandes hombres, grandes mujeres coloradas y vallistas hicieron mucho por la educación del país y también en la historia reciente, a partir de 1995 hasta el 2005, que tuvimos la, responsabilidad en los últimos dos periodos de gobierno antes de que asumiera el frente. Entonces, un poco yo venía con la idea de hacer con ustedes, que, están en permanente también contacto con la educación, ya sea por, por terceras personas, directamente por terceras personas, por familiares, por hijos, nietos, sobrinos, y pueden ver cuál es la realidad y nosotros el compromiso que tenemos como partido y desde Vamos Uruguay es trabajar un día sí y otro también para contribuir a la mejora del lugar que estamos hoy, que es un lugar de oposición, este, oposición eh, constructiva como la que estamos estar. En primer lugar, quería hacer con ustedes algunas reflexiones breves, muy breves, del de, eh, estado de la educación del pueblo. Yo acá puse dos cuestiones a reflexionar. Uno son los resultados académicos, y otra eh, la gestión de la entidad educativa de la NEP, del CODICEN propiamente dicho. Respecto a los resultados académicos, nosotros tenemos que las cifras desde el 2005 a la fecha son terribles, ha aumentado año tras año la repetición en los ciclos educativos, sobre todo en la educación media, ha aumentado año tras año la deserción, el abandono en el sistema educativo y ha disminuido la matrícula también el egreso ha disminuido en los distintos niveles educativos. Yo traje algunas cifras porque a veces los que estamos en educación nos encanta bombardear con cifras y, hablamos de tantas cosas que poco queda a veces. Entonces yo traje algunas cifras significativas de lo que es el ciclo básico de la educación secundaria y la educación media. Es decir, primero, tercero, Eliseo, liceo, lo que está pasando en cuarto. De primero al tercero Eliseo, liceo, nosotros, en este caso las cifras que publica son de primero a cuarto, nosotros tenemos que en primer año en Montevideo está repitiendo el 43% de los muchachos ingresan a primero. Eh, solo decirlo es escalofriante. es decir, estamos prácticamente uno de cada dos repite. Y no promueve, es decir, queda con un número de exámenes que, lo hace pasar, estar condicional hasta el periodo de examen, el 45,05%. O sea que la cifra es aún superior en enseñanza pública. Estamos hablando siempre de esta situación de enseñanza pública. Este, eso lleva a la triste realidad de que nosotros tenemos un sistema educativo de exclusión. El sistema educativo público hoy por hoy está excluyendo a cientos de miles de estudiantes año tras año. Nosotros, si ustedes imaginan que la matrícula total del ciclo básico son 132.000 alumnos, decir esta cifra de repetición que aumentó en primer año, en el 2005 la cifra estaba en el entorno del 38%, ya era muy alta, ¿eh? ojo, ya era muy alta, pero esta cifra se agudizó y llegamos a un 43%. Lo mismo sucede en el interior del país, donde primero la repetición en el 2005 era del 17 y hoy por hoy está en un 24%, prácticamente la mitad de lo que pasa en Montevideo. La realidad Montevideo interior es muy distinta a una de otras. Respecto de séptimo, octavo y noveno, puse especialmente séptimo, octavo y noveno por una propuesta que Vamos Uruguay Pedro Bordaber, ha hecho recientemente, la repetición total de estos tres grados estaba en un 14% en el 2005 y ahora está en un 18%. Estas cifras además son sorprendentes cuando uno mira este, los egresos, es decir, los ciclos educativos que se culminan. En el 2010 de 15 a 17 años, o sea que habían terminado primero, segundo y tercero de liceo, estábamos en un 51,6%. Es decir, solamente la mitad en, la edad correspondiente y un poco más, los años más, culminaron de primero a tercero. Eh, de 18 a 20 lo hizo el 68 y de 21 a 23, con un rezago muy importante en la culminación del, del ciclo básico, lo hizo un 70%. Segundo ciclo, es decir, el bachillerato cuando nosotros hablamos de la culminación de ciclos educativos, hoy por hoy ya nadie niega que culminar el liceo o culminar la educación media a través de las modalidades distintas que existen, por ejemplo el bachillerato tecnológico de la es una necesidad imperiosa. Nosotros estamos que entre 18 y 20 años culminan ese tramo educativo el 25% de los alumnos en esa edad, es decir, uno de cada cuatro de 21 a 23 es 24 y de 24 a 29 el 35. Esto se ha dicho muchas veces, la, la, la, realidad de estos países. El que lidera América es Chile con un 65% que termina el segundo ciclo de la educación media y en Europa los países están en el entorno del 80, con la excepción de Alemania, ejemplo que siempre pone Germán Rama o Luis Ayay, que lo, ha, visto, el 99% de esa del segundo ciclo de educación. Entonces estamos a, muchísima distancia, estamos a muchísimos años de necesarias transformaciones que tenemos. Entonces todo esto nos lleva a decir, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿Qué está haciendo quienes tienen la responsabilidad de conducir la educación nacional? Porque la realidad hoy indica que el Frente Amplio tiene una mayoría absoluta en el Parlamento Nacional y tiene una mayoría aplastante en los órganos de conducción. Es decir, en toda la educación pública de Uruguay hay una sola persona que no es del Frente Amplio en los cargos de responsabilidad. Y a pesar de que hubo un acuerdo político en donde el Frente se comprometió a que los partidos de oposición íbamos a estar representados en los consejos desconcentrados, la realidad indica que hoy por hoy no estamos porque dice llanamente los corporativismos y los representantes del Frente en el códice lo dejaron. Entonces hoy por hoy no estamos. Y eso es una cuestión perversa ver que hace mucho mal. Yo siempre eh, lo cuento, y, en forma reiterada porque fue una experiencia que a me tocó vivir, yo tuve la, suerte de representar a nuestro partido y ocupar un cargo de, confianza en la educación, secretario general de Codicen, en el periodo de Germán Ramos. Lo hice también en el periodo siguiente del profesor Monchi. Y ahí la diversidad era moneda corriente, alentada permanentemente por Rama y por el gobierno encabezado por su que era la educación, nosotros ahí teníamos en el Codicentro eh, personas importantes del Frente Amplio, como Carlos Torreña... representantes del Partido Nacional, como Claudio Wilma y Rosa Márquez, y representantes del Partido Colorado. Y si estrictamente se quiere, el Partido Colorado de cinco tenía dos. Tenía a Germán Rama en el directo. Y sin embargo se llevó adelante la reforma de la educación más trascendente de los últimos tiempos, o trascendente. Porque cuando veamos lo que se acordó en el acuerdo multipartidario último, o si analizamos el acuerdo de enero del 2010, con orgullo nosotros tenemos que decir que lo que borraron plumazo cuando asumió la gente que se consideraba la fundadora del Nuevo Uruguay, hoy están reconociendo que hay que volver a ello. Y mal que les pese, es así. Nosotros las transformaciones del año 95 que se impulsaron desde el gobierno de la educación, que muchas de esas fueron y piedras fueron destruidas, fueron aniquiladas, hoy lamentablemente para generaciones enteras de estudiantes este, que no pudieron tener esos beneficios, se dice que hay que volver a ello. Ya lo vamos a ver. Pero tengo alguna otra última cifra que fue la última que en el anuario de educación encontré, que es sorprendente. Y que ahora en estos tiempos cuando dicen que se saca el inglés por inmersión porque no hay docentes, decir, bueno, pero ¿cuánta improvisación? porque carencia de docentes sabíamos todo que existe desde hace muchísimo tiempo y por eso se implementó los centros regionales de profesores en el año 97 y por eso se hizo un nuevo plan, se reformuló el plan magisterial y se creó un nuevo plan en el 2005 2004-2005 y se reformuló el de los profesores en el 2003 para tratar de ayornar las necesidades y las necesidades formativas y de ingreso de profesionales calificados entonces estas cifras son contundentes ingresos de los nuevos profesores y maestros maestros. 2005, si se quiere, el año que dejamos nosotros, ¿no? Nosotros nos fuimos en, en el marzo, abril del 2005, egresaron 1.414 maestros. En el 2010, 683. Profesores, en el 2005 egresaron 434. En el 2010, 362. SARP, centros regionales del profesor que dejamos ahí funcionando en todo el país, que han hecho todo lo posible por destruirlos, sin embargo ahora ellos saben que fue un plan ejemplar y que lo van a retomar en la propuesta y ya lo, vamos a, lo van a hacer para formación docente. CERP en el 2005 en el interior egresaban 309, en el 2010 195. El, descenso de los ingresos ha sido en picada del 2005 a la fecha Total del 2005 de ingresos de profesionales de la educación, 2.157 y en el 2010, 1.240. O sea que prácticamente hemos tenido un descenso del 50% de maestros y profesores que se reciben en nuestro país. Eso ahora es claro, hay mucho más cifras. Podemos estar eh, toda la noche hablando de cifras, pero estas son algunas cifras contundentes. Este, no es el, razón de los egresos la caída eh, que cada vez ha disminuido, se ha generado. Tengo las pruebas PISA, pero no vamos a entrar. Es decir, todo esto son demostración de resultados académicos, de aprendizajes o de efectividad del sistema en cuanto a personas que egresan, por ejemplo, en el caso de los docentes que veíamos, o bachilleres que logran completar los ciclos educativos. En fin, efectividad del sistema, pertinencia del sistema vemos que los resultados son buenos. Pero luego en lo que, este, lo que dice relativo a la gestión de la entidad educativa, lo que nosotros llamamos en este, este, la gestión administrativa y el funcionamiento, es muy malo. Salieron cifras que la NET no ejecutó el 10% de su presupuesto en el 2011. ¿Saben cuánto significa eso? Significa que no se ejecutaron 143 millones de dólares. Y adivinen en qué rubro, sobre todo, inversión. Tenemos el peor comienzo de cursos en muchísimos años. Yo creo que cuando el Partido Colorado le tocó gobernar con la oposición tenaz de los sindicatos, nunca jamás tuvimos un inicio de cursos catastrófico en primaria o en secundaria como está pasando el Colorado. ¿Por qué? Porque hay problemas locativos edilicios de magnitud muy importante Hoy se anunciaron que 6, 7 tampoco comenzaron y parece que muchos van a comenzar después de Semana Turín. Y sin embargo, devolvemos 143 millones en ejecutar y otra plata que tampoco se ejecutó que se distribuyó entre los profesores, como salió, con un tema de presentismo y de premios a profesores y funcionarios, a los docentes y no docentes. Entonces esto habla claramente de problemas de ejecución, distribución de dinero, inicio de recursos, reparación de centros educativos. Pero también hay un problema muy importante en la conducción o orientación general de, la educación. Lo que nosotros comúnmente llamamos de rumbo. Y aquí viene el problema. Y que juntos tenemos que dilucidar por qué lo este acuerdo educativo. Porque con una realidad en la que tiene hoy por hoy el partido gobierno, que tiene, como decíamos, mayoría parlamentaria absoluta en el Parlamento, que tiene mayoría total en los órganos de conducción de la educación. ¿Por qué un acuerdo educativo? Y yo puse cuatro ejemplitos, hay muchos más, pero puse cuatro. El diseño curricular del ciclo básico llamado Plan 96, que se implementó en la época de RAM, que acá seguramente algún profesor hay, y seguramente muchas cosas hoy por hoy tendríamos que cambiar, y en aquel entonces hubo que hacerle ajustes y habría que hacer ajustes. Acá no se trata de decir lo hecho, hecho es excelente, y está, y es incapaz. No, no, y en educación, los educadores saben que es así. El Plan 1996 era la asignatura por áreas principalmente, para que lo recordemos, ¿no? Salimos de aquellas 12, 13 asignaturas a 6 áreas de conocimiento, lo que mejoró, yo traje acá el libro, lo que mejoró los, resultados de deserción y de repetición, dicho en el 2005 por el gobierno frente Sin embargo, en el 2006 se hizo añicos del plan, se volvió al régimen de asignaturas, donde los resultados de repetición y deserción los estamos viendo hoy por hoy, en donde el alumno sale de una escuela con un único maestro y pasa un régimen de 13, 14 profesores. Este plan que se, tiene un informe en el 2005, como le decía, favorable, en el 2006 se lo sacó, que sabe que existía una evaluación favorable, pero lo que es peor, el año pasado la Inspección General de Secundaria se hizo público un informe de todos los inspectores donde recomiendan volver a este plan de enseñanza y lo que es más significativo, que el propio vicepresidente de la República hoy está diciendo que hay que salir del senaturismo y pasar al senatur Esto habla de improvisación, de falta de rumbo, de no saber qué hacer con la educación del país. Plan de formación de docentes. Hoy están, los resultados están a la vista. Se sacan programas educativos porque no hay profesores. Están acudiendo a maestros jubilados, históricos del país, ¿no? En nuestra época había superávit de maestros, ahora están recurriendo a maestros jubilados, están acudiendo a lo que se criticó muchas veces, que es el maestro en doble turno para poder cubrir las necesidades. Bueno, acá lo que pasó lisa y llanamente, con tratar de destruir a los centros regionales de profesores y a las obras realizadas en el Plan 2005, se sacaron sin evaluación y se hizo, emparejando para abajo, un plan único de formación docente en el 2008, que las consecuencias que estamos viendo y da mucho para la experiencia de transformación de la educación media superior, los bachilleratos que se habían iniciado en el 2003, también fue sacado sin, evaluación. Dos conclusiones claras. Acciones y programas educativos que se retiran sin evaluación de resultados a impacto de, las medidas que se llevaron adelante, y acciones y programas educativos que existiendo una evaluación positiva son quitados o dejados de aplicar sin mayor explicación. Con esto, un pantallazo muy breve y general de la realidad en cuanto a los resultados y en cuanto a la gestión de lo que hoy tenemos en la educación. A todo esto, nosotros que somos colorados, que somos vallistas, decir, bueno, ¿qué ha hecho el Partido Colorado? ¿Ha sido como alguien que ha mirado la vereda de enfrente y ha tirado piedras? No, nos tenemos que sentir orgullosos, más que orgullosos, muy contentos porque hemos estado permanentemente planteando alternativas hemos estado planteando soluciones, medidas que atiendan esta realidad y procuren mejorar. Muchas de ellas están en el acuerdo de enero del 2010, donde el Partido Colorado llevó la voz cantante, y están también en el acuerdo de ahora, de febrero del 2012, donde el Partido Colorado nuevamente llevó la voz cantante. Y yo acá puse un poco historia, porque a veces estas cosas yo creo que las tendríamos que socializar para con el orgullo de nuestro del deber cumplido y haber hecho muchas cosas cuando hablamos con el vecino, cuando hablamos con el compañero de trabajo, cuando vamos al almacén al supermercado, divulgar. Entre el 94 y el 2005, y el 2000, perdón, y el 2004, último año nuestro de gobierno, en 10 años ingresaron 25.000 niños en la educación primaria, 80.000 nuevos alumnos en la educación media, 13.000 en la formación docente. ¿Saben cuánto creció la matrícula de formación docente en los últimos 10 años que gobernamos, 186%. Eso son hechos, no palabras, como Gustavo decir a Entonces, hoy por hoy lo tenemos que reivindicar. Por eso decía, ¿qué ha hecho el Partido Colorado? Me eché esto de lo que hicimos mientras fuimos gobierno. Pero ¿qué ha hecho ahora que somos oposición? Me voy al 2009. Programa de gobierno del Partido Colorado del 2009 que tiene un capítulo entero, el primer capítulo dedicado a la educación. La educación no universitaria y la educación universitaria con propuestas concretas, acuerdo multipartidarios del 2010, como decía, con documentos presentados en cada reunión, con propuestas presentadas. 50 propuestas para mejorar la educación en el 2011 que presentó todo el Partido programa. y conformación, propuesta de conformar una comisión bicameral para tratar el tema de la educación en el Parlamento que terminó siendo lo que aconteció con la comparecencia del ministro y Licoiceno de la Educación propuesta en el acuerdo del 2012, o sea, 2009, 2010, 2011, 2012, etc. Muy bien, con esta pequeña introducción que me llevó más de lo previsto, ¿cuál fue el este acuerdo firmado? Es decir, todo esto es un, breve relato de cuál es la realidad, muy breve, brevísimo, de qué situación está la educación del país y por qué nosotros como partido estamos muy preocupados ¿Por qué no escuchamos a Pedro en el Palacio Peñarol cuando en el 2009 dijo que la prioridad era educación, educación, educación? ¿Y por qué seguimos hoy trabajando en ese contexto? Seguridad, educación y salud. Vayan qué tres temas que Figueroa tocó el tercero al arrancar esta reunión. Cuatro patas tiene el acuerdo firmado el último. La primera la de la institucionalidad. Nosotros le dijimos al Frente Amplio, se le advirtió cuando aprobó la ley de educación señores, están creando la ingobernabilidad. No es posible, porque estábamos nosotros en el Codicen, porque sabíamos lo que es la realidad del sistema educativo, gobernar con lo que ustedes están creando. Están creando un monstruo de cabezas, como uno de ellos ha dicho. Lo reconocieron diputados, lo reconocieron senadores de Frente amplio. Bueno, la realidad fue así. Hoy tenemos un sistema que es muy difícil de gobernar, porque se ha creado un conglomerado y un entramado burocrático infernal con decenas, más de 100 cargos creados, con cargos de confianza, con horas de apoyo, con un realmente muy difícil llevar adelante, pero por una cuestión que te pusieron a los corporativismos sindicales. No me gusta decir docentes, porque si hay algo que nos caracteriza al Partido Colorado es que cuando fuimos gobierno en la educación siempre pusimos docentes. Docentes que no respondían a un conglomerado determinado, que no dependían, no respondían a eh, intereses corporativos, sino que tenían el bien común, el bien público, de tratar de hacerlo mejor por la educación, obviamente con la responsabilidad que implicaba ser asignado por un partido político, que, tiene, que una propuesta nacional de educación. Dijimos, bueno, presentamos un proyecto de eh, agregar nuevos integrantes al CODICEN, eso no fue aceptado, y el presidente propuso doble voto al presidente de Codicen y de los consejos en principio, lo cual se aceptó por parte de los partidos este, de, la oposición y a su vez el Partido Colorado, en las personas de quienes nos representaron, que fue Pedro, y, eh, Pedro y el señor Ramón propusieron ampliar un, en un miembro más, pero no para que fuera para la oposición, para dárselo al gobierno, para que tuviera la mayoría necesaria y contundente para poder gobernar y no que estuviéramos sufriendo las excusas de que muchas veces no puede gobernar porque no tiene los votos. Entramado que creó el propio Frente Amplio y que hoy reconoce explícitamente o tácitamente, mejor dicho, cuando el propio presidente dice, bueno, ojo, ya que estamos dándole doble voto al presidente de vamos a darle doble voto al presidente de Porque la situación es la misma, es exactamente la misma. Instituto de Evaluación Educativa. Como el tiempo pasa y se nos va la vida, en este gobierno, estos dos gobiernos del Frente Amplio, en el 2008, con esa ley aprobada solo por el Frente Amplio, la ley de educación, se creó este instituto. Propuesta de la ley que el Partido Colorado compartió, porque estaban entre sus postulados y porque además tenemos antecedentes. Las evaluaciones estandarizadas y de primer nivel comenzaron en la administración del profesor Germán Rama y se extienden muchas de ellas hasta el día de hoy en eh, la comisión multipartidaria, el partido propuso cambiar la integración, finalmente eso se hizo en diciembre del 2011, se cambió la integración, se quitó el peso de la UDELAR, la UDELAR está cooptando y copando una cantidad de espacios y quiere estar en todos lados. Nosotros entendimos que en este instituto no tenía que tener tanto peso en el directorio, así se logró. Y bueno, en el acuerdo multipartidario de, ahora de febrero se dijo, bueno, vamos a integrar el instituto, señores. El instituto fue creado, el instituto de evaluación, en diciembre del 2008. Estamos en febrero del 2012. Es necesario evaluar los sistemas educativos, ver los resultados que se están obteniendo para saber la realidad y en función de ella proyectarnos. El partido tiene muchas ideas en evaluación. Algunos compañeros dicen por qué en Uruguay no se conocen los resultados del centro educativo por centro educativo. Que créanme, esos resultados que son secretos de Estado, las diferencias son abismales entre centros educativos. Y cuando ustedes me dicen que el promedio de repetición en primer año del Liceo de Montevideo es del 43%, ahí va otro repetir el 80%. Porque es así. Entonces, obviamente se, deben tomar medidas y la evaluación es una herramienta fundamental. Eso es lo segundo. Las dos cosas que tienen, restan del acuerdo multipartidario que nuestro partido lo firmó, es el fortalecimiento de centros educativos y el fortalecimiento de la educación técnica. Son las otras dos grandes patas. El fortalecimiento de los centros educativos es descentralizar y darle un rol al centro educativo prioritario en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el quehacer educativo en general. Y ahí se puso el proyecto pedagógico y el proyecto de centro como columna vertebral del funcionamiento del centro educativo. ¿Saben cuándo comenzaron los proyectos educativos y los proyectos de centro de área? En 1996 y 1997. Los los PREU, eran proyectos educativos en donde se invitaba a la comunidad educativa a hacer un proyecto que atendiera las necesidades del centro educativo, se le pasaban recursos, se le daba apoyo técnico. Esto es lo mismo ampliado un poco porque se le pide a la ANEP que lleve adelante cuestiones como fijar objetivos educativos de cada nivel, las competencias, los perfiles de egreso, los tiempos pedagógicos, este, criterios de funcionamiento que son fundamentales. Dirección estable de los centros educativos. Nosotros implementamos cuando estuvimos en el gobierno de la educación y de ahí muchas veces nuestros correligionarios y nuestros compañeros nos criticaban. Pero los que están en la dirección de los establecimientos no son colorados, son la mayoría frente a son la mayoría de otros partidos. Pero nosotros teníamos una cuestión que nunca nadie nos pudo objetar. Concursos públicos de oposición y mérito para dar estabilidad a la dirección del centro educativo. Ustedes que están acá, padres, abuelos, ex o actuales integrantes o asistentes a un centro educativo. ¿Cuál es la columna vertebral del centro educativo? De una escuela, de un museo, de una UTI, de una facultad, es el equipo de dirección es quien tiene la responsabilidad de gestión del centro educativo. Obviamente, en conjunto con el plantel y con el equipo docente, sabiendo que lo fundamental y el objetivo último es el alumno. Nosotros ahí propusimos que tiene que haber concursos, que en muchos casos se dejaron de hacer, concursos para darle estabilidad. Yo soy profesor de UTI, acá tengo el gusto de tener una alumna después que estuvimos compartiendo un año en los cursos y sabemos en la escuela en las escuelas, muchas escuelas técnicas, que los profesores y los directores cambian todos los años, porque hay llamados ampliaciones. Entonces el director va del primero de marzo, que comienza el año lectivo, hasta el 28 de febrero del año siguiente, que termina el año lectivo. Entonces cambia el, el plan, el proyecto de centro, cambian las personas, cambian los criterios, en fin, lo que perjudica. Nosotros lo propusimos y darle mayores atribuciones a los directores cuerpo docente estable a través del profesor Carlos. Invento nuestro. Los maestros, ustedes saben, los maestros eligen una escuela y se quedan en esa escuela. No andan penando todos los años a ver qué escuela eligen, si no eligen. Claro, si no son efectivos, porque no llegaron al puntaje en el concurso, sí. Pero si no, eligen una escuela y hasta que se puede trasladar, transcurrido un determinado periodo de tiempo, se quedan en esa escuela. Va constituyendo el equipo de un centro educativo va generando pertenencia, va conociendo a los alumnos porque los conoce de los años anteriores, luego pasan a ahí y así sucesivamente. Los profesores dirigen todos los años, en un sistema bastante perverso de ascenso exclusivamente por la antigüedad. No exclusivamente, pero prioritariamente por la antigüedad. Entonces nosotros dijimos, volvamos al profesor cargo por tres años en un establecimiento educativo, eso hubo acuerdo y se quedó que en el final del periodo va a ser un 75%. Infraestructura edilicia, carrera docente no, este, vinculada exclusivamente con, la antigüedad, dar partida a los centros educativos. No como pasa en los años anteriores. Mire, yo con eso de las elecciones de Codicen, sin perjuicio que converso con cada vez más maestros y profesores colorados que se están animando a acercarse y a participar en nuestro partido, cuando participé en las elecciones de Codicen, visité centros educativos y conversé con mucha gente del interior. Abundan los aires acondicionados está bien que existan, ojo, en las direcciones, abundan los sillones, eh, abundan este, materiales que no son estrictamente necesarios. ¿Y por qué eso pasa? Porque las partidas de dinero a los centros educativos llegan cerca de fin de año para no quedar sin ejecución y los directores salen como desesperados a gastar los dineros en lo que pueden en muchas cosas que a veces no necesitan. Hay centros educativos que tienen tres o cuatro cañones que tienen eh, plasmas en 10 plasmas, 12, está bien y ojalá lo pudieran tener todos los centros educativos, pero sin embargo se llueve porque las partidas que le mandan son para gastar en, esos gastos y no en atender la infraestructura, y con muy poco plazo para poder ejecutar esos Acá hay que planificar, hay que dar recursos eh, eh, predefinidos y que los directores sepan que pueden contar con ellos. En líneas generales, eso es el acuerdo sobre el fortalecimiento del centro el acuerdo sobre el fortalecimiento de la educación técnica. Y acá nos tenemos que sentir con mucho orgullo. Yo estuve en una reunión en el Ministerio de Educación con representantes de todos los partidos, de la universidad y del ministerio, por el tema de la universidad tecnológica. Y lo dije, y nadie me llevó la contra. Cuando hubo que hablar del fortalecimiento de la educación técnica, hubo tres situaciones, o teníamos tres situaciones. La primera era el proyecto de ITS Instituto Terciario Superior, creado por la Ley del Frente Amplio de Educación del 2008, bajo el Ministerio de Educación de Broeto y bajo la presidencia de Tabaré. Esa era una propuesta. Propuesta número dos, la de Mujica, que era un anteproyecto que le entregó a Pedro, y Pedro no lo hizo llegar, en donde creaba teóricamente la Universidad Tecnológica. Pero cuando ustedes leen ese proyecto del presidente, no crea ninguna universidad, sino que lo que se limita es a la UTU darle autonomía y dice que si quiere dictar cursos universitarios va a tener que hacer convenios con la UDELA. Y luego dice que la sede va a ser en Montevideo. Y tercera propuesta, la del Partido Colorado. Universidad en el interior, universidad como ente autónomo, independiente de la UDELAR, en el interior del país, pero constituida por una gama de centros educativos que ya existen, que ya el país tiene una red de centros educativos, pueden incluso ser hasta universitarios, que deben integrar esta nueva universidad. Universidad en el interior con sede de gestión administrativa. Esto no, no debe ser concebido como que nosotros, porque incluso he hablado con algún compañero que tiene razón, como que nosotros estamos concibiendo otra. ¿Vieron el, edificio de 18 de Julio y Eduardo Acevedo? Llevar uno de ellos igualito para el interior. No, lo que el Partido Colorado dice, la sede de gestión administrativa, pequeña estructura burocrática en el interior, sí, estamos de acuerdo. Pero con red de institutos descentralizados y con amplia autonomía en todo el interior, que atiendan los desafíos de las zonas productivas que el país tiene, como por ejemplo la madera en Rivera, la carne en Tacuarembó, la leche en Colonia y San José, el turismo en Maldonado y Rocha, la madera con, las otras particularidades que tiene en Río Negro y ahora también en Conchilla. Infraestructura que la Universidad del Trabajo del Uruguay y el Consejo de Educación Técnico Profesional tiene y que necesariamente hay que potenciar. Y nosotros conseguimos una universidad con dos patas, Decimos una universidad que dé carreras de tecnólogos cortas. Ahora es el gran descubrimiento, hoy en la reunión decían, no, porque tenemos que potenciar los tecnólogos, los tecnólogos. Durante el gobierno del Partido Colorado, fueron enseguida de, de, de la dictadura, fueron una gran innovación y los ingenieros tecnológicos que se crearon, el auto, que incluso tuvimos acciones de inconstitucionalidad de, la Universidad de la República, porque se usó la expresión ingeniero. Entonces, el tecnólogo que ahora se descubrió que es bueno, que nosotros siempre supimos que era bueno, lo, que lo, queremos potenciar porque ahora estamos todos de acuerdo que el país necesita carreras más cortas, terciarias, de dos o tres años a lo sumo, que puedan atender las necesidades productivas del país, que lamentablemente la Universidad de la República en muchos aspectos no está atendiendo. Y sin perjuicio de atender ello, esta universidad tecnológica que el Partido Colorado concibe también va a atender formación de grado y de posgrado de carácter universitario para aquellos que quieran estudiar, con una concepción distinta y con un, fuero, un centro de atracción en las zonas productivas del país mirando desde el interior a Montevideo y no de Montevideo hacia el interior. En líneas generales, el fortalecimiento de la educación técnica es eso, hay más. Pero tenemos que sentirnos orgullosos, porque fue una propuesta del Partido Colorado. Entonces pues ustedes saben que Vamos Uruguay presentó un proyecto de ley en el 2010, de crear una universidad. Esta universidad que nosotros estamos consiguiendo es distinta un poco de ese proyecto, pero es la universidad del interior que eh, Vamos Uruguay había propuesto a futuro. Lo que ustedes en esta invitación gentil que me hicieron dicen, bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, eh, nosotros los colorados y los ballistas siempre fuimos optimistas y porque somos optimistas colaboramos una vez y otra también con este gobierno y estamos permanentemente siendo eh, usina generadora de ideas. Eh, acá hay dos, cuestiones que nosotros tenemos que ser muy, muy prudentes de las cuales tendremos que ir haciendo un monitoreo y ver si por pues, distintos acuerdos se van a cumplir o no. Una, cuestión es el accionar administrativo y de gestión propiamente dicho. El fortalecimiento de los centros educativos, eso que hablamos hace un rato, la dirección más, más, potente, con mayores potestades, profesor cargo, el proyecto de centro, eso depende de decisiones administrativas de la autoridad educativa que legítimamente las tiene que tomar porque nosotros siempre defendimos autonomía y así lo establece la Constitución de la República. Ahora, si no toma esas decisiones, y si no desarrolla esas acciones en la órbita del Codicen, esto va a quedar en el muestra. Es necesario que la autoridad educativa asuma la responsabilidad que tiene por delante y para poder cumplir este acuerdo tome las decisiones administrativas que pasan, por ejemplo, por transformar y cambiar el estatuto del funcionario docente está acá dicho, pasan, por ejemplo, por arbitrar las medidas para que la elección de cargos el año que viene pueda haber profesor cargo efectivamente en secundaria y minuto y se llegue a ese 75%. Pasa por los concursos en el 2012, convocar a concursos para que los directores puedan asumir en efectividad en el 2013. Si eso no pasa, el acuerdo educativo de fortalecimiento del centro va a ser puramente. Por lo tanto, tenemos que estar expectantes con una actitud de vigilancia, de ver cuál es el avance que en ese sentido se Y el segundo aspecto a futuro y las perspectivas es el accionar político. La responsabilidad política institucional y como eh, que tiene el Poder Ejecutivo, que tiene el Frente Amplio, que tiene las mayorías, que obviamente tienen los representantes del Frente Amplio que están en el gobierno, en el gobierno de educación. Tienen que tomar las decisiones para que esto que hay que hacer se haga y sobre todo se consolida. Nosotros hemos dicho, y está dicho en, el acuerdo de fortalecimiento del centro que participó Teresita González en presentación de Vamos Uruguay, que, estuvo hace un rato, eh, eh, lo dijimos, esto tiene que comenzar urgentemente por contextos críticos, los con mayores dificultades socioeconómicas, o centros educativos que no estén en contextos críticos, pero sean críticos en sí mismos. Para eso tiene que haber una decisión política de implementarlo. Hoy por hoy está saliendo en la prensa. Usted tiene que a veces uno lo, alarma. Que el promejora se extiende a septiembre. Porque ustedes saben que el fortalecimiento del centro se ha asociado al promejora, que no es el promejora, es mucho más que el promejora. Y está basado en lo que nosotros hicimos en el año 96, en la administración de Germán eh, hoy salió eso, que, o hace unos 10 años. Y hoy salió el subsecretario de Educación a decir que bueno, que hay que esperar que se va, hoy se anunciaba la convocatoria del Congreso de Educación, porque ese acuerdo educativo hay que extenderlo y hay que hacer un acuerdo que involucre a varios actores sociales. Entonces, a mí, en lo personal, se me prendieron las luces de alarma. si esto nosotros lo vamos a someter a una discusión colegiada de múltiples y diversos actores en un contexto y teniendo el antecedente del Congreso de la Educación del 2006, me parece que a lo mejor no estamos yendo por buen camino. Entonces, decir, bueno, la actitud como partido es seguir proponiendo y ver estas circunstancias en lo que nos corresponde como partido estamos actuando. Yo les conté que venía de una educación, en reunión en, el Ministerio de Educación, estamos trabajando en la ley orgánica de la futura Universidad Tecnológica, eh, estamos en lo que nosotros tenemos que, proponer y hacer, estamos trabajando, por lo tanto creo que el resumen es eso, que el gobierno tome las medidas administrativas que tiene que tomar, que el acuerdo educativo sea una realidad, y políticamente como se dice por ahí, eh, ayorne a sus soldados para que hagan lo que tienen que hacer. Esto es una primera etapa. Nosotros tenemos mucho escrito sobre esto, muchas propuestas sobre la mesa y con esto termino para no volver. Acá hay que seguir, estirar los sustantivo de la educación. La formación de los docentes. No hay que atacar la formación de los docentes. No hay que tener alguna propuesta respecto a la formación de los maestros y de los profesores. El Partido Colaborador la autoridad educativa ahora salió a decir que hay que flexibilizar el plan, porque desde el 2008 ahora se dieron cuenta que con cinco horas de teórico más cuatro y pico de práctica mientras vienen a los institutos, trabajar y estudiar es incompatible. Y además es incompatible poder estudiar. Entonces, formación docente. Democratización de la educación, la propuesta de Pedro Bordaber, que es una propuesta excelente que nosotros tenemos que reivindicarla y tenemos que salir a defenderla la extensión a por lo menos 300 escuelas o algunas escuelas urbanas más de la experiencia de séptimo, octavo noveno. Es decir, en determinados contextos donde tenemos repeticiones de esos estándares tan elevados que hablamos, donde hay deserciones porque se tienen que trasladar del barrio donde tienen su escuela pública, a un liceo que está a decenas de cuadras, tienen que tomar ómnibus, aunque ahora hay transporte gratuito, tienen que trasladarse de su contexto y cambiar sus compañeros y su vida bueno, tratemos de implementar en escuelas, como se ha hecho en diversas partes del mundo, que de sexto año se extienda a séptimo, octavo y a noveno, y que dos maestras se hagan cargo, una enseña ciencias naturales y matemáticas, y la otra enseña ciencias sociales y lenguaje, y tenemos profesores de inglés, profesores de tecnología y profesores de educación física, y que podamos aumentar la oferta educativa de la educación Esa creo que también hay que ir por ese camino. Cambio curricular, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, por suerte, como les dije, hasta está de acuerdo, no podemos seguir con este asignaturismo y esta fragmentación. Pero como está la cosa en educación primaria, es lógico que, por ejemplo, en la educación primaria la repetición en sexto año sea de un 1,8 lleguen a primero y la repetición sea de 43. Algo está pasando. Pero en las asignaturas incide, pero también capaz que alguna otra cosa. Extensión de los bachilleratos tecnológicos a todo el país. En fin, mucho más podemos hablar de educación. Les pido disculpas porque me extendí mucho más de lo previsto pero creo que es un tema que apasionante y que como colorados y ballistas tenemos que todos los días hablar de él, sentirnos muy orgullosos de lo que hemos hecho y saber que en el porvenir nos tendrá a nosotros mejorando esta triste situación. Muchas gracias. pensando que cuando Robert Rafa la cabeza no se eh, escuchaba por estar ¿Alguna pregunta? Sí, la, señora. No, yo venía solo a preguntar lo del profesor Cargo. Eh, ¿Dónde, cuándo, cómo se aplicaría? ¿Cómo? Ahí Lo el profesor Cargo. ¿Cuándo y cómo y dónde se aplicaría? ¿Ya se, aplicaría o todavía no? Bueno, eh, nosotros en el año 1996, entre la transformación del primer ciclo de la educación, una de las cuestiones que se llevó adelante es establecer el profesor. Es decir, ustedes saben que una realidad y que se ha socializado el concepto del profesor taxi que muchas veces sucede y los que tienen familiares o saben de los profesores de sus hijos o cuando fuimos alumnos sabemos que el profesor sale corriendo de un centro educativo hacia el otro y así sucesivamente. Eso lleva a distorsiones múltiples que no vienen el caso ISA. Lo que se propuso en el año 1996 y se implementó fue el agrupamiento de las horas de los profesores, eh, claro, los llamados misión piloto a partir del 96, que comenzaron siendo 8 y terminó con prácticamente el 80% de secundaria y 100% de educación técnica fue este, que el profesor tuviera sus horas concentradas en un único liceo. Todo profesor tiene una carga horaria semanal, derecho a tener lo que se llama una unidad docente de 20 horas semanales. Lo que hizo la administración de Ramos fue decir, bueno señor, usted sus 20 horas semanales, usted no las va a elegir en el liceo tal, en el liceo tal, en el liceo tal, sino que vamos a formar paquetes horarios donde usted va a elegir en ese centro educativo y a su vez se le va a dar cinco horas para que usted pueda coordinar con la dirección, para que pueda reunirse con otros colegas, coordinar con profesores y a su vez atender inquietudes de los alumnos. Eso no es tarea fácil, costó mucho años. Este, porque la realidad implica que muchas veces los paquetes no quedan enteros en un liceo, hay dos paquetes y medio, tres paquetes y algo, o a veces un liceo muy chico y no llega a poder que un profesor, por ejemplo, de geografía o de ciencias naturales pueda tener sus 20 horas en ese centro de las ingenierías fueron muchas, las situaciones que se presentaron fueron muchas, pero se logró avanzar. Ahora se iría por esa línea, con la diferencia que creo que ahora se daría a los profesores, la propuesta que está en el códice, el acuerdo firmado, es 30 horas para que dicten 20 y de este coordinación. Pero eso significaría un cambio curricular. Eh, eh, nosotros, desde nuestra perspectiva, sí, implicaría un cambio curricular. En la realidad, está pensando en la, actual administración de la educación, no, no, piensa. No sé cómo lo van a implementar, porque por ejemplo, un profesor se me ocurre de música 20 horas en un centro educativo, solo en los centros educativos macro, o, profesores de asignaturas eh, con menor carga horaria. Este, creo que es una situación que tendrán que analizar. Lo que sí está acordado y hay acuerdo que en 2014 el 75% de los profesores de secundaria y el profesor de van a ser profesores cargos, van a elegir sus cargos en los centros. este, nos escribe Ana Román desde Buenos Aires, le mandamos un saludo, deja una reflexión, dice, la educación siempre fue el orgullo de Uruguay, será que es más fácil gobernar con un pueblo con poca educación, qué triste. Y Horacio Silvestre de Trinidad, también nos está siguiendo, le mandamos un saludo, eh, pregunta si, si se solicitó una evaluación general de primaria realizada por un organismo externo y una segunda pregunta, ¿cuáles son las obras que tienen licitadas a la fecha en la Corporación Nacional para el Desarrollo? Bueno, la, evaluación, este, nosotros aspiramos a que el Instituto Nacional de Evaluación esté instalado, era en marzo, vamos a ver qué pasa, y la evaluación externa nacional va a comenzar a hacerse a partir de las tareas que asuma el Instituto de Evaluación. Sin perjuicio, este, nosotros a nivel de educación media tenemos la evaluación PISA y tenemos otras evaluaciones internacionales que se están participando. Eh, nosotros reclamamos ir la evaluación no solo de primaria, sino de todos los niveles educativos a través de la creación del Las obras que tiene la corporación, mm, no las traje lamentablemente de memoria, no me acuerdo, son varias obras, incluso en esa, ustedes saben que Codicen no ejecutó el 41% de su presupuesto y dice que el argumento fue porque se demoró firmar el convenio con la Corporación Nacional para el Desarrollo. Este, en consecuencia debe tener varias obras asignadas y, y veremos cuál es la evolución del tema. No, yo iba a preguntar chiquito nomás, sí, dejó impactada ah. el tema de que los presupuestos de primero llega tarde a fin de año y que poco tiempo para comprar las cosas eso me dejó, cuando hay tanta carencia de tantas cosas, ¿por qué llega tan tarde? Porque no, Puedes ampliarte un poquito más en eso? Porque me dejó como que, yo no puedo crear <laughs> todo el esfuerzo que uno paga en primaria, todo, para que llegue a fin de año, y tenga pocos días y salgan a comprar cosas que no son tan necesarias como otras. Sí, sí. Nosotros, acá, acá hay un problema claramente de gestión. Y la gestión, un elemento y una herramienta fundamental que tiene la planificación el tema de las eh, inversiones fue públicamente reconocido, desmantelaron la infraestructura, sacaron a quien estaba a cargo del área porque se dieron cuenta de que la cuestión no estaba bien. Respecto de las partidas asignadas a centros educativos, no es una novedad asignarlas, ojo, nosotros las asignábamos, existían las comisiones departamentales que también tenían rubros asignados, lo que existía antes era una planificación, en dos cuestiones, una en inversiones y otra en gastos de funcionamiento. Tú tenés rubros destinados, si a ti te destinan rubros para gastos de funcionamiento, porque a te, esté lloviendo el centro educativo, no podés gastar en, en tenés que gastar en, el rubro correspondiente. En la situación de la ley, que me describían muchísimos directores, y es así, conversado y reconocido incluso por autoridades del gobierno, estaban llegando a fin de año con los dineros sin ejecución. Entonces mandaron eh, dos partidas de 85 mil pesos para eh, gastar. Yo estaba en un centro educativo, no voy a decir cuál porque seguramente como esto está saliendo públicamente, mañana con el director, pero entró el director, el subdirector, entró al aula docente y me dijo, este, lo vi que andaba, así, ¿qué está haciendo? Dice, ando buscando este espacio. ¿El espacio para qué? No, porque me llegó plata, estábamos, yo estaba tomando exámenes de diciembre, de 20 de diciembre y Dice, me llegó plata, tuve que gastar urgente, no sabía qué gastar y compré 360 remas de hoja y ahora no tengo dónde ponerlas. Entonces estoy viendo dónde las voy a poner, entonces aquello era, había remas de hoja por todos lados. Eso lo viví yo como docente, porque yo soy profesor, eh, trabajo, eh, eso eh, este, además lo, vive cotidianamente muchos profesores, eso me lo Esa es una realidad y eso falta de planificación y lo que es peor, sabe lo que es peor? como decías vos, que pagamos con nuestros impuestos con mucho sacrificio, es la dilapidación y la mala utilización de los recursos públicos. Que donde hubiera buena utilización los resultados seguramente serían otros. Pero el ejemplo está, se devolvieron más de 140 millones de dólares y hay siete liceos que no comienzan por problemas edilicios. No es falta de plata, es falta de planificación y muy buena Una pregunta que nos hace Alejandro Guedes, que está en Villani de copa, Alejandro. Esto un poco lo, último que estabas hablando, pero te lo planteo a ver si para agregar. Dice, uno de los puntos del acuerdo de 2010 y del actual es el desarrollo de un sistema de evaluación y una mayor autonomía para los centros. ¿A qué tipo de evaluación se apunta y en qué aspectos adquiere mayor autonomía un centro educativo? Bueno, eh, la, autonomía del centro educativo está dada por dos cuestiones. Una que planteó el Partido Colorado, lo planteó Teresita González, es el tema de eh, necesariamente, eh, eh, y yo voy a aprovechar para decir algunas cosas acá, se, me vino a la mente decir una cosa que quería decir una la Nosotros muchas veces, gracias a la confianza que ustedes y el partido deposita en nosotros, tenemos la oportunidad de salir públicamente, tenemos la oportunidad de interactuar, y de trabajar en grupos de trabajo, donde no podemos estar todos y estamos algunos tenemos la satisfacción y la suerte de tomar muchas cosas que muy buenos colegas y docentes, colorados y vallistas, o a veces que no lo son, se acercan y nos transmiten como ideas. Entonces muchas de las cosas que nosotros decimos y planteamos surgen de ese intercambio fecundo y que cada vez más el Partido Colorado lo tiene que ganar. Porque es necesario que escuchemos a los que están en los centros educativos trabajando y sufriendo las necesidades y teniendo las expectativas que muchas veces desde los escritorios nacen. Hecha esa aclaración, decirles que nosotros, justamente porque surgió de una reunión con docentes, planteamos en el acuerdo este último que el director tiene que separarse, tiene que separar su función administrativa de su función pedagógica. ¿Es así o no? Muchas veces el director de un liceo está desesperado porque no tiene los horarios, porque no firmó las boletas de rendición de los gastos que le mandan, de la caja chica, de ese tipo de situaciones, de que no cumple el auxiliar de servicio y el horario, de que hay que abrir el centro educativo, de que hay que cerrarlo, de que las llaves, de que las laborantes, etc. Todas esas cuestiones no van reñidas, pero son distintas y distraen a lo que es la función sustantiva del director de la función pedagógico-didáctica. Particularmente con el equipo docente que integra su centro. Entonces, nosotros planteamos esa separación. Y por ahí viene el fortalecimiento de los centros educativos también, con un mayor protagonismo rol del director y con un proyecto de centros, donde haya objetivos, donde se atiendan las necesidades. La uniformización que tiene nuestro sistema educativo con todos los centros de primaria y secundaria, atenta muchas veces contra aquello de entender diferente a los que tienen situaciones diferentes. El centro educativo, del, liceo enclavado en el medio de la teja, tiene problemas muy distintos al Liceo 28 que pusiste. Son situaciones distintas, diferentes. Su proyecto de centro va a ser diferente. Entonces, la descentralización al centro educativo y la autonomía de este pasa justamente porque pueda tener recursos, porque pueda tener herramientas para llevar a un proyecto de gestión que atienda su realidad de sus alumnos y que pueda obtener mejores resultados. Y no hay que tener miedo a decir que queremos mejores resultados, porque los mejores resultados están el mayor desarrollo de los alumnos que y de las Bueno, muy bien, estimados amigos, nosotros ustedes saben que como partido eh, de vanguardia que somos, estamos llevando adelante una actividad que es el Congreso Ideológico de nuestro partido. Nosotros tenemos bien claras cuáles son nuestras bases filosóficas, nuestros sustentos ideológicos. Si los tuvimos claros en épocas de crisis del 2005, lamentablemente cuando nuestro partido votó y votó tan mal, ahora que vemos en perspectiva la realidad cuál es, estamos más convencidos que nunca. Pero sin duda que, como toda colectividad política, debe tornarse, debe modernizarse, debe eh, recordar, reivindicar y propiciar cada vez más la difusión de sus principios, pero este, incorporar algunos nuevos, cambiar algunos hay que cambiar, ayornarlos. Y para eso estamos llevando adelante un congreso ideológico. Hay una comisión especial que está trabajando con representación de todos los, sectores de nuestro partido, acá está Daniel que, integra esa comisión, está Fischera también que la integra, integra la comisión y la secretaría, está Felipe, que está allá ahí. Cuando uno empieza a mencionar que deja alguien afuera, se arma este, y estamos trabajando. ¿Cómo trabajamos a través de secretarías técnicas? Tenemos ocho secretarías técnicas que se reúnen una vez por semana en la casa, acá en la casa del partido. Estamos trabajando con, tenemos un problema con la página web, pero tenemos un sitio web a, través del cual interactuamos con foros, intercambios, mensajes, documentos, etcétera, con el interior del país. Tenemos proyectados salir al interior ya hicimos algunas salidas al interior Entonces la invitación es que ustedes incorporen a esa secretaría. Nosotros tenemos ocho secretarías, tenemos la secretaría número uno, que es la que está Fischeral ahí también capitaneando, así que pueden dar una buena mano a Fischeral, en, la del marco ideológico, que son los sustentos, las bases principales de nuestro partido y que tiene un debate muy amplio, muy propicio y que Fischeral seguramente profundizará más. La Secretaría número dos, que es de Educación, los principios rectores de la educación, que lo supimos defender en en la acción que llevamos adelante y que lo tenemos que reivindicar para lo que queramos hacer a futuro. La Secretaría número 3, que es la Secretaría de Prosperidad, Desarrollo Económico, la Secretaría número 4, que es la de Libertad y Seguridad, y ahí tenemos a Guillermo Maciel, la Secretaría número 5, en la 2 está Teresita González, en la 3 está Yantar, estoy hablando de la gente de Vamos Uruguay, eh, la Secretaría número 5, que es este, Políticas Sociales, está Alfredo Soler, coordinando, la secretaría número 6 está Milo Ojeda, la secretaría número 7 está este, Carlos Fedele, que es la secretaría, la secretaría número 6 es Estado, la número 7 es República, y la número 8 es Política Exterior, Uruguay en el Mundo, que es Nelson Chávez, el coordinador. La idea, nosotros esperamos el 31 de marzo tener documentos preliminares, documentos básicos. La idea es que ustedes pueden, dentro del esfuerzo del que como en el día de hoy nos llena de orgullo de estar acá en esta casa del partido, concurran alguna de estas secretarías para dar su punto de vista, para colaborar, para decir el Partido Colorado no puede ir por ahí. Nosotros que estamos militando en nuestro partido y en Vamos Uruguay particularmente, queremos marcar una posición en este o en tal sentido según los temas que quieran participar. Es importante que participemos, es importante que estemos. El plenario lo vamos a tener el mes de mayo, el 19 de mayo va a haber un plenario en donde vamos a aprobar nuestro programa de principios. Y termino con esto. ¿Qué va a ser el programa de principios? Lisa y llanamente. La base, nuestro sustento filosófico para la tarea que se nos viene, que es en el 2014 elaborar nuestro programa de gobierno para conducir al país a partir del 2015. a lo que va a pasar mañana en el Parlamento, este, está bueno que nos vayamos de acá sabiendo cuáles han sido las, distintas instancias de este tema. Como saben, mañana va a haber un acto que este, lo va a liderar el Presidente de la República en cumplimiento de lo que es la sentencia de la Corte Americana de Derechos Humanos por el caso Gelman. El partido ayer resolvió en el Comité Ejecutivo Nacional eh, plantearle al presidente que eh, se pudiera hablar del partido, un representante del partido en, ese acto, eh, de manera de eh, también dar la posición del partido, porque el escrito que el presidente hizo llegar, pero que no lo dejaron, o sea, lo mostraron y este, se lo llevaron, no, eh, nosotros entendemos que no representaba fielmente lo que es el cumplimiento de esa sentencia, sino que eh, ...habían determinadas soluciones que lo hacen un escrito partidario y no un escrito institucional desde el Estado. En ese sentido, eh, hoy se reunió la secretaria general del partido, la diputada Marta con el presidente de la República, para plantearle la posibilidad de que un legislador del Partido Colorado haga uso de la palabra en esa instancia. El presidente le dijo que habría posibilidades y que mañana a la mañana se estaría contestando eh, si eh, estaba previsto, si se autorizaba o no. La información que nos acaba de llegar es que acaba de salir en Canal 4 el secretario de la Presidencia diciendo que el Poder Ejecutivo, el Presidente, no autoriza a que nadie hable, con lo cual este, evidentemente es una situación que, no une, sino que divide y eh, por supuesto que va a ser que nosotros no estemos presentes, no vamos a ir y además me parece que tenemos que alzar fuerte la voz para eh, decir que lo que se va a hacer es un acto de Frente Amplio, que lo va a hacer el Presidente de la República en el acto del Frente Amplio y que no estamos de acuerdo. Yo les, agradezco mucho la presencia, les agradezco mucho también a todos los que estuvieron por internet, nos cuentan que hubo unas 100 visitas en la, en la página, habrían unas 100 personas que, nos estuvieron siguiendo y agradecerle especialmente a Robert por haber venido, así Gracias que pido nuevamente un aplauso